止められるさあ始めよう負傷者が出手当てする逃げ場はない諦めろこちらは片付いた俺を止めることはできない